Leo ni kumbukizi ya kuzaliwa ya nyota wa muziki kutoka nchini Nigeria anayejulikana kwa jina lake la jukwani kama Rema. Rema ambaye yupo chini ya Marvin Records amekuwa moja kati ya wasanii wa Afrobeat wenye mafanikio zaidi ulimwenguni kote. Ubora wa Rema katika kazi zake pamoja na utumbuizaji majukwani ni mkubwa sana, na hii imefanya kazi zake kupendwa zaidi na kuweka rekodi katika majukwaa mbalimbali ya muziki ulimwenguni. Hizi hapa rekodi chache tu kutoka kwa Rema ambazo ameweka hivi karibuni. Kwanza ya kwanza hapa kuna highest charting Nigerian song in Hot 100. Uh, ah, hii ni ngoma ya Calm Down, yani wimbo wa Nigeria uliokaa zaidi kwenye chati za Hot 100 na ngoma yake ni ya Calm Down. Lakini pia kuna the first Afrobeat song to amass 400 million youtube views nayo ni ngoma ya calm down ambayo ni wimbo wa kwanza wa afrobeat kufikisha watazamaji milioni 400 huko youtube ngoma ya calm down pia ya kwake rema lakini pia kuna first african act with more than 30, 39 million spotify monthly listeners yaani msanii wa afrika mwenye wasikilizaji wa mwezi wasiopungua milioni 39 huko spotify lakini kuna nyingine hii ni most streamed afrobeat project on spotify ambapo ni albamu yake ya rev and roses atra yani kazi ya afrobeat iliyokuwa streamed zaidi huko spotify ni albamu ya rev and roses atra rema ni moja kati ya wasanii wadogo sana wa kule nchini nigeria waliopata mafanikio makubwa sana na hii ni kutokana na kipaji chake lakini pia uwekezaji uliofanyika na Marvin Records. Wasanii wengi wa Afrobeat wa nchini Nigeria wamekuwa na mafanikio makubwa sana ulimwenguni kote kulingana na kazi zao, lakini pia muziki wa Afrobeat kukua katika mataifa mengine ya huko Ulaya. Mimi ni Meki Mchane na hizi ni update za burudani kutoka hapa Stein TV. Shiriki nami kwenye comment hapo chini. Je, unafikiri kwa nini wasanii wa Nigeria wanafanikiwa zaidi kuliko wasanii wa hapa Tanzania? Oye,